gostosão não tá. Olha! Eu adoro esse golpe que você dá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ei, Caramba, tá todo mundo. Ai, meu Deus, caiu. mexi no celular, já mexi no WhatsApp, já mexi no Instagram, já tirei print de conversa, mandei para mim, já clonei o WhatsApp. O problema é de quem se envolve comigo, se envolve sabendo que eu não sou normal. Sou uma pessoa é extremamente desequilibrada, é desorientada, problemática, todo mundo faz cima comigo. Só porque quer gosta. Estria? Não, rachando de gostosa que eu tô. Rachando de gostosa. academia, mano? Deixa eu ver. Gente, que corpo é esse? Dá uma volta pra mim. Gente, vem um pouco pra frente. Agora vai um pouco pra trás. Samba pra mim, samba. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic no TikTok, convide um amigo. Você pode ganhar 100 reais ou mais. Então, convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Com o TikTok, você ganha dinheiro fácil.